नमस्कार मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं पीपल फार्म में फार्म और मीडिया मैनेज करता हूँ पीपल फार्म एक एनिमल रेस्क्यू है इसके अलावा हम बहुत सा अवेयरनेस कंटेंट भी बनाते हैं अपने काम को सपोर्ट करने के लिए हम एक ऑर्गेनिक फार्म चलाते हैं और हम साथ ही में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना के भी ऑनलाइन बेचते हैं तो आज मैं आपसे बात करना चाहता अपने एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में देखिए अपने एनिमल रेस्क्यू में हम घायल गाय कुत्ते खच्चर इन सब की मदद तो करते हैं पर सिर्फ अपने गाँव के आठ किलोमीटर रेडियस के दायरे में और वो भी तब जब हमारे पास क्षमता हो क्योंकि एक टाइम पे हम 45 से ऊपर जानवरों को अपने यहाँ नहीं रख सकते इसके अलावा हाँ हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम तो चलाते हैं पर वो भी एक सीमित दायरे में ही चलता है अब हमारे मीडिया की वजह से भारत में लाखों लोग हमसे जुड़ गए हैं और हमें रोज़ सौ से ऊपर फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने से फ़ोन कॉल्स होती हैं कभी किसी को अपने पालतू जानवर के लिए मदद चाहिए होती है तो किसी को बेसहारा जानवर की मदद करने के लिए हमारी मदद चाहिए होती है तो इसमें हमें खेद तो बहुत होता है कि हम हर कोने में जाके उनकी मदद नहीं कर सकते पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं देखिए इसीलिए हमने फेसबुक पे एक फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म करके एक ग्रुप शुरू किया हुआ है जिसमें लोग जुड़ के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हमने भारतवर्ष के हर कोने में व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर रखे हैं जिन्हें आप People Farm dot O R G slash H H A पे जाके ढूंढ सकते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे की मदद से किसी जानवर की मदद कर सकते हैं तो अगर आपकी अपेक्षा है कि हम आपको संसाधन ढूंढ दे तो देखिए हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है हम एक बड़ी छोटी टीम है जिसमें हर किसी की अपनी ड्यूटी है हमारा एक ध्येय है कि भाई जो हमारे आठ किलोमीटर दायरे के अंदर जानवर हैं हमें उनकी मदद करनी है और हमें मीडिया के माध्यम से लोगों को जानवरों के प्रति संवेदनशील करना है इसके अलावा अभी हम अपनी तीसरी लड़ाई नहीं चुन सकते हाँ आज से साल दो साल पाँच साल बाद अगर हमारे साथ और लोग जुड़ जाते हैं जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जो इस तरह के रिसोर्सेज को और लोगों तक अवेलेबल करना चाहते हैं तो ज़रूर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे पर फिलहाल जो हमारी बंदिशें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है चैनल का लिंक है youtube.com स्लैश पीपल फार्म